ёб твою душу машу. Козел, а? Тихо, тихо, ребята, тихо, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, успеем. Успеем, успеем. Все нормально. Все хорошо. Так, догнать слева, заразу. Сейчас, может козел.